知らせが遅れて申し訳ないね私たちなりに幻想郷の未来を思ってのことなのよ謝ってる態度に見えないよねあの私たち地底の妖怪を招待していただいてありがとうございますああこういうのは人数が多い方がいいんだし悪いのは悟り様あたいらは悪くないですよね